هل تبقى الحقيقة بعيدة عنا؟ هل يبقى الحق غائب؟ هل نحن مستعدون للبحث؟ اهلا وسهلا نحن نحن بالانتظار اهلا بكم سمير تفضل شكرا اهلا آه، وسهلا شو تاخرت اليوم ان شاء الله ما فيش ازمه آه، سيارات بالطريق ولا شيء صدق ابو سمير مش مشكله ازمه كانت ايوه لكن صار في امامنا حادث شيء غير طبيعي صار في جرحى ودم على الارض و بعدها صار مشاجره يعني تعرف هذا الشيء المحزن انه ناس ميته وناس مجروحه وناس نزلوا يتهاوشوا يعني مشاجره مش طبيعيه مش عارف ليش هيك بصير ما بعرف تصدق يا ابو سمير الواحد بيشوف كل يوم بهالمدينه مشاكل امامه غريب. وصعوبات شيء مزعج غريب مشاكل الناس عم تكثر تتزايد صعوبات ومشاكل كثيره يعني انت لما بتسمع الاخبار او تشاهد في في التلفزيون وقت الاخبار ما بتجيب الا الاخبار السيئه حروب ومجاعات وإرهاب ومشاكل الأمراض مختلفة مثل الإيدز وغيره وغيراته من من المشاكل اللي بيعانوا منها الناس في كل مكان يعني بتعرف مرات ابو سمير انه مرات يعني بسرح وبدي افكر انه ليش بصير هيك مش عارف يعني شو سبب هالمشاكل نفسي الاقي سبب مش عارف ليش سبب المشاكل هو الخطيه والخطية بالتالي بتقود انفصال الإنسان عن الله والإنسان لما بيعيش في الحياة بدون الله آه، كل شيء ممكن تصدقوا عنه فالحياة مليئة بالمشاكل بسبب وجود الخطية في الإنسان الكتاب المقدس بيقول خطاياكم الله اللي بيقول خطاياكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم فلما صار حاجز بين الإنسان وبين الله صار الإنسان يعيش في الظلام وكل شيء ممكن يعمله هو في الظلام بعيد عن الله طيب يعني معقول يا أبو سمير ما يكون في حل الحلول الحلول كثيرة عند الناس حلول كثيرة والله عنده حله الخاص من حلول الناس التدين مجرد تدين قيام بواجبات من صوم وصلاة وذهاب إلى بيوت العبادة ويظن أنه بالتالي هذا بكافي أنه يبعده عن المشاكل وخليه يكون مرضي آه، أمام الله حتى بعض الناس بتدينهم بيجلدوا أنفسهم بيكون عمل آه، شيء آه، مخالف لله من آثام وخطايا وبريد أنه يكفر عن خطيته بجلد نفسه وتعذيب نفسه تعذيب الذات هذه من حلول البشر البعض آه، فشل من الدين بروح بيرتمي بحضر الشيطان في عبادة الشيطان والبعض الآخر من الناس آه، هروب من المشاكل بينتحر وكأنه بيعمل عمل النعامة اللي آه، بتدفن رأسها في التراب أو الرمال حتى لا ترى الصياد بيطاردها هذه حلول الناس لكن الله عنده حل آخر الحديث عن الأديان بذكرني إن سمعت قول إن في الهند لحالها فيها حوالي 3200 دين أديان متعددة من اختراع البشر آه، كل الكل بيركض لينجي نفسه من المشاكل اللي تحيط به حتى ان بعض الاديان بتعبد البقر والبعض آه، بيجلد نفسه حتى يعني يقوم بعذاب النفس للتكفير عن عن آه، اثامه وخطاياه يقال عن آه، احد آه، رؤساء الدول المتدينين انه كان يغسل ايديه كل يوم عشرين مره لانه عنده عقده الشعور بالذنب وعايز يحس انه هو غير مذنب في الاعمال اللي قام فيها في قتل اشخاص كثيرين من شعبه. هذا ما, ما يقدمه ما, ما يخترعه البشر بخصوص التدين. انا حبيت اليوم اجيبكم لهالمكان آه، نتطلع شوي على هالطبيعه الحلوه الجميله وفي مفاجاه معينه بدنا راح افرجيكم اياها كمان شوي آه، انما الحديث الان قادنا ان نتامل في الحلول اللي اخترعها الناس للتخلص من المشاكل اللي بتواجههم آه، هاي الحلول يبدو انها ما ما عم بتنتج حل حقيقي لراحه الانسان تذكروا امبارح احنا تحدثنا عن آه، العهد القديم والعهد الجديد والكتاب المقدس عند الآثار ف... نعم فاليوم بدنا نشوف حل الله مش حلول الناس حل الله لقضية مشكلة الإنسان اللي هي الخطية فاليوم بدنا نشوف الحل اللي الله قدمه للناس في العهد القديم آه، بتقصد بالعهد القديم ما قبل مجيء المسيح نعم العهد القديم آه، قبل المسيح كيف الله قدم حل لمشكلة الخطية في حياة الناس احنا متفقين اليوم انه الخطية هي مشكلة الانسان الاولى صح. فخلونا نشوف في الكتاب المقدس ماذا يقول بخصوص الخطية في المزمور الرابع عشر يقول قال الجاهل في قلبه ليس إله فسدوا ورجسوا بأفعالهم ليس من يعمل صلاحا الرب من السماء أشرف على بني البشر لينظر هل من فاهم طالب الله الكل قد زاغوا معا فسدوا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد أيضا يقول في آه، مكان آخر في آه، المزمور 143 آه، يا رب اسمع صلاتي واصغي إلى تضرعاتي بأمانتك استجب لي بعدلك ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك فإنه لن يتبرر قدامك حي فالإنسان محكوم عليه بالخطية آه، يقول أيضا في آه، مكان آخر في سفر الجامعة آه، أصحاح السابع لأنه لا إنسان صديق في الأرض يعمل صلاحا ولا يخطئ فالخطية إذا هي المسيطرة على سلوكيات الإنسان هناك آيات أخرى في الكتاب بتعطينا نور على هذا الموضوع آه، إشعية 59 بيقول ها إن يد الرب لم تقصر عن أن تخلص ولم تثقل أذنه عن أن تسمع بل آثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم و خطاياكم سطرت سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع والخطية على فكرة الخطية هي معصية الله معصية نظام الله إرادة الله مشيئة الله ثم أيضا حتى في العهد الجديد في الإنجيل آه، بيتحدث عن هذا الموضوع بيقول في روميا الأصحاح الثالث لأنه بأعمال الناموس أي بأعمال الشريعة كل ذي جسد لا يتبرر أمامه لأن بالناموس معرفة الخطية في كثيرين بفكروا أنه بيقدروا يعملوا أعمال صالحة وهذه الأعمال الصالحة آه، تخلصهم من من خطاياهم من أثامهم من الدينونة من يوم الدين آه، لكن الكتاب المقدس حتى في العهد الجديد بينفي فكرة أن أعمالنا الصالحة يمكن أن تنجينا من عذاب الدينونة أيضا هناك آية واضحة جدا في الإنجيل عن هذا الموضوع في آه، رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس يقول ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد أعمالنا الصالحة ما فينا نفتخر فيها أبدا ولن تخلصنا لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها فأعمالنا الصالحة ما بتخلصنا من خطايانا احنا من قليل شفنا الحلول اللي ارتاؤها الناس للتخلص من الخطية وبالتالي للتخلص من دينونة الخطية ولكن آه، اليوم بدنا نشوف الحل آه، اللي آه، الله أوصى فيه في العهد القديم لتخليص الإنسان من خطاياه ومن الدينونة القادمة فالحل الذي أوصى به الله آه، للخلاص آه، من الخطي خلاص الإنسان من الخطية ومن عذاب النار هو الدم في العهد القديم هو الدم عن طريق آه، ذبح الحيوانات منها الخراف والأبقار والتيوس وغيره فكان هذا هو الحل اللي أوصى فيه الله في العهد القديم للتكفير خلينا الآن نأخذكم إلى مكان آخر نشوف بعض ما كان يقدمون الناس في العهد القديم من ذبائح وهناك بعض الناس اليوم بعدهم بيعملوا نفس الشيء يضل تفضل تعرفوا ليش جينا لهون اخ صالح واخ عوده؟ شايفينها مزرعه يعني مزرعه حلوه تمام؟ نعم آه، اجينا الواقع آه، لهون اليوم عشان نشوف بعض الشواهد آه، لكيف كانوا زمان في العهد القديم يقدموا الذبائح الحيوانية للتكفير عن خطاياهم بواسطة الدم كان يفجروا الدم عن طريق ذبح الحيوانات كان ماعز أو كان خراف أو كان أبقار للتكفير عن خطاياهم أخي سام ممكن تجيب العنز تمام آه، هذا العنز حيوان الله خلقه والإنسان الله خلقه أيضا فكان آه كانوا في العهد القديم يقدموا هاي الذبائح سيل الدم وهذا الدم كان للتكفير عن خطاياهم آه، على فكرة تقديم الذبائح الحيوانية في العهد القديم في أيام التوراة ما كانش عشان آه، الأكل اللحم ولا كان لأي سبب آخر إلا أن الدم اللي بيسيل كان للتكفير عن خطاياهم آه، خلوني أقرأ لكم شيء من آه، كلمة الله في العهد القديم في التوراة آه، ماذا يقول بخصوص الدم يقول ثم يذبح تيس الخطية الذي للشعب ويدخل بدمه إلى داخل الحجاب ويفعل بدمه كما فعل بدم الثور ينضحه على الغطاء وقدام الغطاء فيكفر عن القدس من نجاسات بني إسرائيل ومن سيئاتهم مع كل خطاياهم وهكذا يفعل لخيمة الاجتماع القائمة بينهم في وسط نجاساتهم ولا يكن إنسان في خيمة الاجتماع من دخوله للتكفير في القدس إلى خروجه فيكفر عن نفسه وعن بيته هذا عن رئيس الكهنه وعن كل جماعة إسرائيل ثم يخرج إلى المذبح الذي أمام الرب ويكفر عنه يأخذ من دم الثور ومن دم التيس ويجعل على قرون المذبح مستديرا وينضح عليه من الدم بإصبعه سبع مرات ويطهره ويقدسه من نجاسات بني إسرائيل فكانت هذه وصية الله فريضة الله للتكفير عن خطايا الشعب بواسطة الدم عن طريق ذبح آه، الحيوانات آه، ويقول أيضا ويكون لهم فريضة دهرية أنكم في الشهر السابع في عاشر الشهر تذللون نفوسكم وكل عمل لا تعملون الوطني والغريب النازل في وسطكم لأنه في هذا اليوم يكفر عنكم لتطهيركم من جميع خطاياكم أمام الرب تطهرون سبت عطلة هو لكم وتذللون نفوسكم فريضة دهرية ويكفر الكاهن الذي يمسحه والذي يملأ يده للكهانة عوضا عن أبيه يلبس ثياب الكتان الثياب المقدسة ويكفر عن مقدس القدس وعن خيمة الاجتماع والمذبح يكفر وعن الكهنة وكل شعب الجماعة يكفر وتكون هذه لكم فريضة دهرية للتكفير عن بني إسرائيل من جميع خطاياهم مرة في السنة ففعل كما أمر الرب موسى فهذه إذا هي وصية الله فريضة الله للتكفير عن خطايا الشعب القديم شعب موسى في التوراة ففريضة الدم ذبح الحيوانات والتكفير عن الخطايا كانت تشمل النبي والكاهن ورئيس الكهنة وكل فرد من الشعب هذه كانت الشريعة اللي تحكم الجميع لأن الجميع خطاه كل الناس خطاه وكان ضروري التكفير عن خطاياهم عن طريق سفك الدم لأنه الكتاب بيقول بدون سفك دم لا تحصل مغفرة وهذا كله كان في العهد القديم عهد التوراة لها سبب أنا حبيت أن نشوف الماعز قدامنا ونذكركم بكيف كانوا زمان في العهد القديم يقدموا الذبائح شكرا عصام بعثها مرة ثانية فزي ما شفتوا أهمية الدم في العهد القديم لكن لحد اليوم في كثير من الناس حتى في بلادنا ما زالوا بيهتموا في موضوع الدم الدم مهم جدا آه واحد بده يشتري سيارة بيذبح آه، سيل دم على السيارة واحد بنى بيت بيذبح دمه وبيسيله على جدران البيت آه حتى العار لا يمحو إلا الدم آه كثير من المرات بيكون في رئيس آه جمهورية أو آه، ملك بلاد بيقول لك آه، بيكون في احتفال آه، بالدم بال... بالروح بالدم بالروح بالدم نفديك يا فلان فأهمية الدم واضحة حتى في أيامنا هذه معنا أبو سمير خلص لقينا حل مشكلة الخطية لما أخطي بذبح وانتهى الموضوع لا يا ابني هذا كان في حسب العهد القديم ذبيحة آه أبو سمير شو هي الذبيحة شو طبيعتها شو هي خليني أقرأ لك إنجيل يوحنا صح الأول يقول وفي الغد نظر يوحنا يوحنا المعمدان نظر يسوع مقبلا إليه فقال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم فالمسيح يسوع صار هو الذبيحة الوحيدة الذي به يكفر عن كل إنسان في هذا الوجود ثم أيضا يقول في رسالة العبرانيين في الإنجيل في العهد الجديد يقول وكل شيء تقريبا يتطهر حسب الناموس بالدم وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة فدم يسوع المسيح اللي سال على الصليب للتكفير عن خطايا البشرية إذا يوحنا المعمدان يقول هو ذا حمل الله يشير إلى المسيح حمل أي خروف حمل الله حمل واحد للتكفير عن خطايا البشر هو هذا هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم إذا يوحنا المعمدان حين يقول هو ذا حمل الله يقصد حمل خروف حمل الله الذي يرفع خطية العالم فهو حمل واحد ليرفع أي ليكفر عن خطايا البشرية كلها حتى في العهد القديم رغم أنه كان الفريضة كانت ذبائح حيوانية لكن كانت هناك نبوات تشير إلى المسيح أنه سيكون الذبيحة الوحيدة للتكفير عن الجنس البشري أقرأ لكم شوي من إشعيا آه، آه، أصحاح 53 آه، يقول عن المسيح في نبوة سابقة توراة لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا وهو مجروح لأجل معاصينا مسحوق لأجل آثامنا تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا أي بجروحه شفينا كلنا كغنم ضللنا منا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه إثم جميعنا ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فاه نبوات كثيرة تتحدث هذه منها عن المسيح في العهد القديم في التوراة تتحدث عن المسيح كالذبيحة الذي سيكفر عن خطايا البشرية فما عاد اليوم ذبيحة لكل فرد يكفر فيها عن خطيته بل المسيح ذبح لكي يكفر عن خطايا كل البشرية على مر العصور أبو السمير بغض النظر عن الديانة أو العرق أو الجنس أو الدين بغض المسيح مات من أجل جميع البشر فالذين يقبلون هذا استفادوا من ذبيحته والذي لا يقبل بيكون خسران فاللي بدي أقول لك إياه في الختام أن الذبائح اللي كانت تقدم في العهد القديم في زمن التوراة كانت كلها رمز للذبيحة الوحيدة القادمة التي هي ذبيحة المسيح للتكفير عن خطايا البشرية أه، بدي أذكركم شيء آخر أه، اليوم آه، العهد القديم لما كانوا يقدموا الذبائح الحيوانية ما كانش فيها شفاء للناس من خطية يعني كان الواحد يكفر اليوم عن خطيته بعد أسبوع أو شهر كمان يكفر خطية ها كان تكرار باستمرار ما دام الإنسان عايش دائما لازم في تكفير بينما الآن المسيح هو الذبيحة الوحيدة الذي يكفر إلى الأبد عن خطية الإنسان بيحصل في كمال تقديم المسيح نفسه على الصليب كذبيح عن خطايانا صار في كمال فداء فقدسية دم المسيح الشيء المميز في تقديم هذه الذبيحة اللي هي ذبيحة المسيح على الصليب آه، لاحظوا أن الخروف في العهد القديم كان دائما لازم يكون خالي من أي عيب ما بصير يكون مكسور أو مجروح أو في أي مرض أو علة فتركيزنا اليوم عن الدم عن ذبيحة الدم أو دم الذبيحة اللي كان يكفر في العهد القديم عن خطايا الناس لكن ما كان يعطي الشفاء الدائم المستمر ولذلك دم المسيح صار هو الذبيحة الكاملة التي تكفر بالتمام تكفيرا أبديا عن خطايا الإنسان فالمسيح الكامل القدوس الطاهر النقي صار هو ذبيحتنا الدائمة التي لا تكرر في حياتنا آه، أرجو أن يكون كل شيء آه، واضح لكم وفهمنا كل شيء في آه، تأملاتنا اليوم أبو سمير أنا أول مرة بحياتي بفهم بالفعل معنى الدم معنى الذبيحة والأمور هاي شكرا لك احنا غلبناك معنا حابين نشكرك فعلا أنا. شكرا رح نسمع اكثر عن موضوع الخلاص بدم المسيح ان شاء الله بالجلسه القادمه تمام شكرا لك ابو سمير ربنا يبارك شكرا